Остолбеней! Венгардиум Левиосса! Остолбеней! Профессор Флитвик? Настоящий профессор Флитвик! Как вы могли не заметить, что меня подменили этим самозванцем? Ну, мы на самом деле не очень внимательные. Где Дамблдор? Я буду жаловаться! Ну, в общем, его пришлось заменить на версию 2.0, но эта версия не очень стабильна в плане поведения. Прошу прощения, что вы себе позволяете? Это что, вы себе позволяете? Боюсь, у нас нет другого выбора. Что ж, похоже, придется разобраться с этим раз и навсегда. Была и вот так вот я создал школьный хор. Я тоже всегда мечтал о хоре. А еще я всегда хотел, чтобы про меня сняли кино. Я тоже! И чтоб меня там сыграл Воровик Дэвис. Я тоже! <gasps>